くどうしたんだよトランクス未来は平和になったって聞いてたけどまた何かあったんかええー、未来でオラそっくりなやつが暴れてるわそいつは今のオラより強えか次回「ドラゴンボールスーパー」未来からのメッセージ「悟空ブラック襲来」絶対見てくれよな